мастер-классе я покажу вам, как связать такой жилет. Видеоурок будет очень подробным и пошаговым. В процессе вязания я вас научу, как менять размер, чтобы ваш жилет индивидуально подходил именно вам. Ну что ж, давайте начинать. Для будущего жилета я буду использовать хлопково-акриловую пряжу в трех цветах. Молочный, асфальтовый и горчичный. Плотность нити я укажу на экране, чтобы вы смогли подобрать себе аналог. Также нам понадобятся ножницы, крючок 4,5 мм и сантиметровая лента. Для будущего жилета нам понадобится 18 бабушкиных квадратов. Подробный мастер-класс, как связать этот аккуратный квадрат, я оставлю в описании под видео, а также в подсказке на экране. Связанные 18 квадратов мы располагаем таким образом и будем соединять с помощью крючка, начиная с этой точки. Сейчас мы будем вязать четвертый ряд бабушкиного квадрата этим молочным цветом, но параллельно с этим мы будем соединять все наши квадраты в одно полотно. Этот способ непрерывного соединения намного сокращает ваше время, а также оставляет минимальное количество торчащих кончиков. Начинаем мы с формирования петли. Я сделала накрест, продеваю крючком под ниткой, потом над и собираю. Затягиваю и мне готова петля. Далее беру свой первый квадрат и буду вязать 3 столбика с накидом в это пространство. Заодно покажу вам, как прятать этот кончик нити максимально аккуратным способом. Я делаю накид и удерживаю указательным пальцем. И буду продевать крючком в это пространство. На крючке у меня три Короткий кончик я удерживаю средним пальцем сзади. Провязываю через два и провязываю через два. Далее делаю накид и вяжу два столбика с накидом в это же пространство. После этого продолжаем делать по рапорту одну воздушную петлю. Далее, согласно рапорту, я буду продолжать вязать 3 столбика с накидом в каждую из этих пространств, а между ними делать одну воздушную петлю. Я сделала 3 столбика с накидом, делаю одну воздушную петлю и продолжаю вязать 3 столбика с накидом. Далее я делаю одну воздушную петлю и подхожу к нашему углу. В углу мы продолжаем вязать согласно нашему рапорту, то есть вяжу 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом, все в одном пространстве. Делаю накид и вяжу 3 столбика с накидом. делаю 2 воздушные петли, потом 3 столбика с накидом в это же пространство. продолжаем вязать согласно нашему рапорту, то есть в этих пространствах вязать по 3 столбика с накидом, а между ними по одной воздушной петле, а на углах вязать 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Мы с вами встретимся в этом месте. Я уже провязала самостоятельно 3 стороны квадрата и подхожу к этому углу. Здесь я сделала 3 столбика с накидом по рапорту и сделала одну воздушную петлю. Продолжать буду вязать в это пространство 3 столбика с накидом. После этого я делаю 2 воздушные петли. Раз, два. И не буду вязать сюда 3 столбика с накидом. Сейчас мы будем соединять следующий квадрат. Вот на этой точке мы остановились, и сейчас мы будем вязать в этот угол, а именно в это пространство, три столбика с накидом. Вот наш квадрат, и я взяла второй, с которым мы будем соединять его. Делаю накид и вяжу в это пространство, вот оно. В нее вяжу три столбика с накидом. Вот наши сформированные три столбика с накидом. После этого мы должны продеть крючком в это пространство и сделать полустолбик с накидом. Вот я продеваю крючком, беру нитку и забираю. Все, провязала. Дальше мы продолжаем сюда вязать три столбика с накидом. Вот на углу мы сделали три столбика с накидом и продолжаем сюда. После трех столбиков с накидом мы снова делаем полустолбик без накида, соединяясь со следующим пространством. Вот здесь мы соединили, теперь мы здесь соединяем. Продеваю крючком, забираю нитку и провязываю. Все, теперь делаю накид и вяжу сюда три столбика с накидом. То есть, по сути, сейчас вместо того, чтобы вязать после трех столбиков с накида одну воздушную петлю мы вяжем полустолбик без накида, соединяя с предыдущим квадратом. Вот я сделала 3 столбика с накидом снова. Давайте я так положу, чтобы было виднее. Вот наши 3 столбика с накидом. Вместо того, чтобы сделать воздушную петлю, мы делали полустолбик без накида. И так мы соединяем до конца. Вот у нас 3 столбика с накидом. После этого, значит, мы продеваем крючком в это пространство, провязываем полустолбик без накида. После полустолбика без накида мы уже подошли к углу и вяжем сюда 3 столбика с накидом. Я уже связала 3 столбика с накидом по 4 раза. Давайте в дальнейшем будем называть 3 столбика с накидом кластерами. То есть, по сути, эту сторону мы вязали по кластеру, потом делали полустолбик без накида, кластер, полустолбик без накида, кластер, полустолбик без накида и кластер. И вот мы подошли уже к углу. Здесь мы должны провязать полустолбик без накида для соединения с квадратом. Крючком я буду продевать в это пространство. Вот продела, забираю нитку и провязываю. После этого я делаю одну воздушную петлю и вяжу уже в это пространство кластер Далее делаю одну воздушную петлю и вяжу сюда и сюда поодиночные кластеры, между которыми буду делать одну воздушную петлю. Вот один связала, воздушная петля, и снова делаю одиночный кластер, то есть три столбика с накидом. Далее делаю одну воздушную петлю, и на углах мы делаем то, что мы делали до этого, то есть парный кластер. Кластер мы делаем, после этого 2 воздушные петли, потом кластер. Дальше мы самостоятельно вяжем, пока не дойдем до этой точки, и я вам покажу, как соединить следующий квадрат. Но по сути это будет то же самое, что и здесь. Я уже подошла к этому углу, и сейчас буду провязывать последний кластер сюда. После этого я сделаю 2 воздушные петли и буду соединять третий квадратик вот я сделала воздушную петлю, поэтому вяжу сюда уже 3 столбика с накидом. Далее делаю 2 воздушные петли. Раз, два. И беру свой следующий третий квадрат и буду вязать в это пространство кластер, то есть 3 столбика с накидом. Вот моя изнаночная сторона второго квадрата и вот мой третий квадрат с лицевой стороны – Делаю накид, вяжу в это пространство 3 столбика с накидом. После сформированного кластера я соединяю с первым этим пространством, продеваю крючком и забираю нить, то есть делаю полустолбик без накида. Далее вяжу следующее пространство аналогично кластер. Снова нахожу следующее пространство, продеваю крючком и делаю полустолбик без накида. Продолжаю снова кластер сюда вязать. Вот наш кластер. Соединяю следующим пространством. Забираю нить, провязываю. Вот мы уже подошли к углу. Делаем сюда один кластер. Вот наш связанный кластер. После этого я соединяю со вторым квадратом продеваю крючком в это пространство и делаю полустолбик без накида. Потом делаю воздушную петлю и вяжу сюда кластер, то есть три столбика с накидом. То есть по углам мы вместо того, чтобы делать две воздушные петли, мы делаем полустолбик без накида и одну воздушную петлю. И благодаря этому у нас получается такое аккуратное соединение квадратов. Так мы вместе соединили три бабушкиных квадрата. Далее продолжайте согласно рапорту, то есть по сторонам вязать поодиночные кластеры, между ними провязывая по одной воздушной петле, а на углах делать парные, то есть кластер, две воздушные петли и кластер. И так внизу на этих местах делать только один кластер и потом две воздушные петли и вязать кластер в следующую. Не переживайте, что мы оставили эту сторону пустой. Так и задумано. Суть нашего соединения бабушкиных квадратов является в непрерывном вязании, поэтому мы обязательно к этому месту вернемся и сомкнем в круг. Я в итоге соединила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 квадратов. И вот я присоединяю восьмой Здесь я аналогично сделала тому, что делала в предыдущих квадратах. Две воздушные петли, и вот у меня три кластера. Между ними я провязывала по полустолбикам без накида. И сейчас я покажу вам, что мы будем делать в этом углу, потому что в предыдущих местах мы всегда замыкали квадраты. Вот у меня кластер, и я провязала полустолбик без накида. Далее я делаю накид – и в этот угол, то есть пространство, я вяжу 3 столбика с накидом. После этого мы делаем 2 воздушные петли. И в отличие от предыдущих квадратов, когда мы делали здесь полустолбик без накида и воздушную петлю, то здесь мы оставляем это пространство несоединенным и продолжаем вязать наш угол. То есть сюда мы делаем еще 3 столбика с накидом. Вот что у нас получилось. Дальше я вяжу согласно нашему паттерну, то есть пространство вяжу по кластерам, между ними делаю воздушную петлю, и мы встретимся в этом углу. Я уже подошла к этому углу, сейчас мы будем делать одну воздушную петлю, после провязанного кластера и в это пространство на углу делаем один кластер, то есть три столбика с накидом. Далее делаем две воздушные петли и мы не будем провязывать эту часть. На восьмом квадрате у нас заканчивается первый ряд и у нас наступает второй. Сейчас мы будем соединять вот до этой точки. Начинать соединение я буду с того, что буду вязать в это пространство 3 столбика с накидом. Делаю накид и беру следующий квадрат. У меня первый столбик, второй и третий. Вот что у меня получается. Сейчас я продеваю крючком сюда, и делаю полустолбик без накида. И продолжаю вязать. Делаю накид и в следующее пространство вяжу кластер. И продолжаю крючком, соединяя, здесь продеваю, забираю нитку и провязываю. Делаю накид и провязываю сюда снова следующий кластер. Здесь я повторяю снова, делаю полустолбик без накида, подхожу к углу, вяжу 3 столбика с накидом. Вот у меня связаны 3 столбика с накидом. Теперь крючком я нахожу угол квадрата, который находится по диагонали. Вот он как раз у нас торчащий. Я крючком продеваю и забираю нитку. После этого я делаю воздушную петлю и соединяю следующий квадрат. Делаю накид и вяжу в это пространство 3 столбика с накидом. Далее нахожу крючком следующее пространство и делаю полустолбик без накида для соединения. И так мы будем продолжать соединять этот квадрат таким же образом, как и соединяли предыдущие. То есть мы будем вязать по кластеру, полустолбик без накида для соединения с квадратами первого ряда, потом снова кластер, потом снова полустолбик без накида, и мы встретимся с вами в этом углу. Так я соединила, уже провязала три кластера, и между ними полустолбики без накида для соединения. Сейчас вот в углу я буду вязать последний кластер. вот у меня провязаны три столбика с накидом. Теперь я нахожу это место соединения квадратов и буду продевать крючком в пространство вот этого квадрата. Вот я продела и забираю нитку, провязываю. После этого делаю одну воздушную петлю и буду продолжать вязать этот угол и делать туда три столбика с накидом. Начиная с этого момента мы продолжаем вязать на сторонах чередующиеся кластеры с воздушной петлей, а на углах мы будем провязывать парные кластеры, между которыми мы формируем две воздушные петли. И мы с вами встретимся в зоне, которую я указала на экране. Так я уже самостоятельно провязала наш четвертый ряд белым цветом и дошла до этой точки, как мы и договаривались. Здесь я остановилась на том, что провязала 3 столбика с накидом и воздушную петлю сделала. Я здесь делаю накид и в это пространство, наш угол, буду провязывать 3 столбика с накидом. Вот я провязала 3 столбика с накидом и достаю петлю. После этого мы находим наш торчащий угол последнего квадрата первого ряда крючком продеваем под ним и также продеваем под этой петлей. Забираем нашу расслабленную петлю с собой, вот на крючок ставим и забираем. Далее нашу нитку мы затягиваем. Теперь мы делаем одну воздушную петлю и вяжем в этот угол вот этого пространства 3 столбика с накидом. Далее мы уже соединяем с этим квадратом нашего второго ряда, продеваю крючком, делаю полустолбик без накида. Потом делаю накид и вяжу следующее пространство 3 столбика с накидом. И продолжаю в это пространство делать полустолбик без накида. Начиная с этого момента мы вяжем согласно нашему рапорту, то есть продолжаем здесь вязать кластер, потом полустолбик без накида для соединения. В этом углу мы уже вяжем парные кластеры и между ними делаем 2 воздушные петли. Обратите внимание, что в этом моменте мы не соединяем два этих квадрата, мы просто делаем парный кластер, между ними делаем 2 воздушные петли. В этих местах продолжаем, как обычно, просто кластер, между ними воздушная петля. И мы с вами встретимся на этом месте. Вот я самостоятельно провязала уже почти до конца моего второго ряда. В этом месте, как вы можете уже заметить, я оставила пространство, то есть не соединяла эти квадратики, просто провязывала две воздушные петли между двумя кластерами. Вот мой кластер, сделала воздушную петлю, сюда я буду вязать последний свой кластер. После этого делаю две воздушные петли. С этого момента мы уже начинаем соединять наш третий ряд, который состоит из восьми бабушкиных квадратов. Я остановилась на моменте двух воздушных петель и буду провязывать в это пространство три столбика с накидом. Я немного повернула изделие, чтобы было удобнее вязать. Также, надеюсь, вам все еще понятно. Вот наш первый ряд, второй и третий. И вот мои две воздушные петли. Я делаю накид и буду соединять следующий квадрат третьего ряда. После этого соединяю с этим пространство крючком, вот так вот провязываю, как мы уже научились. Теперь делаю три столбика с накидом. Далее буду продолжать вязать полустолбики без накида, продевая крючком в пространство, пока не дойдем до этой точки, и я вам покажу, как мы будем продолжать. Я уже подошла к углу моего первого квадрата третьего ряда. Здесь у меня провязаны три столбика с накидом. Теперь я нахожу второй ряд, второй квадрат. И вот его угол. Крючком я буду продевать таким образом, забирать нитку и провязывать полустолбик без накида. Далее я делаю одну воздушную петлю и вяжу в это пространство три столбика с накидом. Далее делаю одну воздушную петлю. Так я буду провязывать здесь 3 столбика с накидом воздушная петля, 3 столбика с накидом воздушная петля, и мы с вами встретимся в этом месте, где будем соединять следующий квадрат нашего третьего ряда. Я немного повернула изделие, но я уже подхожу к этому месту, где мы договаривались. Это наш третий ряд, вот первый. Тут я провязала воздушную петлю и сюда вяжу 3 столбика с накидом. После трех столбиков с накидом делаю 2 воздушные петли. Сейчас мы будем соединять следующий квадрат. Соединение следующего квадрата мы будем делать аналогично, что мы и сделали здесь. То есть вот мы провязали 2 воздушные петли, теперь будем вязать в это пространство 3 столбика с накидом. Вот мои две воздушные петли, я беру следующий квадрат и вяжу в это пространство три столбика с накидом. После этого крючком продеваю в это пространство, делаю полустолбик без накида для соединения. После этого я делаю накид и вяжу в следующее пространство. Вот оно, три столбика с накидом. И аналогично снова делаю полустолбик без накида для соединения. Так мы самостоятельно провязываем, пока не дойдем до этой точки. Так, я теперь полностью повернула изделие. Сейчас объясню вам. Это мой первый ряд, вот второй и вот наш третий. И я остановилась на моменте угла, где я и обещала, что мы встретимся с вами. Я сделала 3 столбика с накидом и сейчас буду соединять с этим углом квадрата. Для этого я достаю петлю и нахожу торчащий наш угол квадрата, продеваю крючком под ним и также под этим тоже. Потом забираю нашу петлю. Вот у меня петля. Теперь я просто затягиваю и делаю одну воздушную петлю. Далее я в это пространство буду вязать 3 столбика с накидом. После этого буду продевать крючком в это пространство и делать полустолбик без накида для соединения. Потом буду продолжать следующее пространство вязать 3 столбика с накидом. Так мы самостоятельно вяжем, пока не дойдем до этой точки. Я уже подошла к тому месту угла, где я обещала, что мы с вами встретимся. Это мой третий ряд, вот второй, и это первый, который самый длинный на данный момент. На этом моменте я остановилась, и сделав три столбика с накидом. Это как раз наш угол. И сейчас я нахожу торчащий угол второго квадрата второго ряда. И крючком я продеваю, провязываю полустолбик без накида. Далее делаю одну воздушную петлю и потом продолжаю вязать в это пространство 3 столбика с накидом. После этого делаю одну воздушную петлю и вяжу как обычно до этой точки. Просто вяжу по кластеру и воздушной петле и кластер. Мы с вами встретимся в этом моменте и будем соединять следующий квадрат. Вот я уже подошла к этому моменту. Это, напоминаю, мой третий ряд, вот второй, вот мой первый, самый длинный. Я остановилась на моменте, что в углу я сделала кластер и сделала 2 воздушные петли. Вот беру следующий мой квадрат и делаю накид. Вяжу в это пространство 3 столбика с накидом. После этого аналогично, что же, что мы делали раньше, это я делаю полустолбик без накида, и вяжу дальше следующий кластер. И вот подхожу уже к углу, делаю свой кластер. Теперь я провязываю в этот угол полустолбик без накида. Делаю одну воздушную петлю и продолжаю вязать в это пространство 3 столбика с накидом. Затем делаю одну воздушную петлю. Так я буду продолжать дальше вязать самостоятельно наш четвертый ряд белым цветом, просто провязывая кластер, воздушная петля, кластер, по углам делать парные кластеры, между ними делать две воздушные петли, пока мы не дойдем до этой точки, Снова делаем 2 воздушные петли и соединяем следующий квадрат. Я вам еще раз покажу, что мы будем делать в этом месте соединения квадратов. Я уже соединяю четвертый свой квадрат третьего ряда. Вот мой третий ряд. Здесь также я сделала, как и в предыдущих местах. После этого кластера на углу провязала 2 воздушные петли и делала уже следующий кластер, следующий квадрат. Остановилась я на моменте, что дошла до угла и провязала кластер. Начиная с этого момента, я соединяю с этим квадратом полустолбиком без накида и делаю одну воздушную петлю и продолжаю вязать в этот угол 3 столбика с накидом. Таким образом я соединила эти два квадрата именно на углах. Итак, у нас 4 квадрата. После этого мы довязываем остальные 4 квадрата с этими же местами соединения. И мы с вами встретимся уже, когда вы дойдете до своего последнего восьмого квадрата третьего ряда. Вот у нас 4, осталось еще 4. И на всех этих квадратах третьего ряда мы будем соединять в этом месте квадраты. Итак, вот как сейчас выглядит мое полотно. Это первый ряд, это второй, и вот третий ряд, который состоит из восьми бабушкиных квадратов. Я остановилась на этой точке, и мы будем с нее начинать и вязать вот по этой траектории. И заканчивать будем здесь. Вот мой восьмой бабушкин квадрат третьего ряда, где я соединяла на углах. Обратите внимание, как я говорила, я здесь провязывала полустолбик без накида, потом воздушную петлю и вязала дальше. Я остановилась на том моменте, что провязала 3 столбика с накидом, и сейчас, продолжая по паттерну, я делаю одну воздушную петлю. После этого в этот угол я вяжу кластер. После связанных трех столбиков с накидом я вяжу одну воздушную петлю. И вот мы подходим к месту соединения двух квадратов. Именно в это пространство сейчас мы будем продевать крючком и вязать полустолбик без накида. Вот провязываю сразу через два. Далее делаю одну воздушную петлю и мы подошли к следующему квадрату. Мы будем вязать в это пространство 3 столбика с накидом. Далее вяжем, как обычно, по паттерну, одну воздушную петлю, потом вяжем 3 столбика с накидом. Далее одна воздушная петля. Так вяжем, как обычно, здесь делаем кластер, воздушная петля. Мы с вами встретимся здесь и еще раз зафиксируем вот этот момент. Я уже провязала 3 столбика с накидом на углу и сейчас делаю одну воздушную петлю. Как раз сейчас буду вязать полустолбик без накида в это пространство. далее одна воздушная петля и снова 3 столбика с накидом. То есть в этих моментах соединения с квадратом мы делаем одну воздушную петлю, один полустолбик без накида для соединения, а потом одна воздушная петля. И все, мы перешли на новый квадрат. И так будет выглядеть наше соединение. С этого момента мы вяжем самостоятельно по кластеру воздушной петли кластер – Пока не дойдем до этих точек, то здесь мы делаем, как я вам уже показала, воздушная петля, полустолбик без накида и воздушная петля. И на углах мы вяжем, как обычно, парные кластеры, между ними провязывая две воздушные петли. В этих моментах вы уже знаете, как вязать. И мы с вами встретимся на этом квадрате. Это первый квадрат нашего первого ряда. И мы будем заканчивать наше непрерывное вязание. Я уже дошла до первого квадрата моего первого ряда. Здесь связала кластер, после этого делаю воздушную петлю и буду вязать в этот угол 3 столбика с накидом. Далее я делаю 2 воздушные петли и замыкаю в ряд. Вот мой первый столбик с накидом, вот эта буква V. Делаю полустолбик без накида. Потом одну воздушную петлю и отрезаю нить. Итак, мы успешно связали четвертый ряд, параллельно соединив все квадраты нашего полотна. После этого мы складываем наше полотно таким образом. На нас смотрят лицевые стороны, а изнаночные друг на друга смотрят. И сейчас мы будем вязать талию нашего жилета по бокам. Начинать вязание я буду с этой стороны, вот как раз на мне сейчас смотрит лицевая сторона, а изнаночная друг на друга. Начинаю с формирования петли. Далее я беру этот угол и буду вязать в него 3 столбика с накидом. Вот наши первые три столбика с накидом. После этого делаю одну воздушную петлю, вяжу следующее пространство или отверстие 3 столбика с накидом. Далее продолжаю по рапорту, делаю воздушную петлю. После этого мы вяжем самостоятельно по кластеру и между ними провязываем воздушную петлю, пока не дойдем до этой точки, и я вам покажу, что мы будем делать здесь. Я уже самостоятельно провязала 4 кластера, между ними провязывая по одной воздушной петле, и уже подхожу к тому месту, где мы будем вместе провязывать. Остановилась я на том, что провязала 3 столбика с накидом и сделала одну воздушную петлю. Сейчас я делаю накид нахожу вот этот угол, как раз наш угол первого квадрата, и в него вяжу один столбик с накидом. Далее я делаю накид, продеваю крючком и провязываю через два. То есть я не довязала столбик с накидом. После этого я делаю накид и нахожу уже следующий квадрат – и вот это отверстие, в него я провязываю тоже такой недовязанный, то есть провязала через два. Забираю нить и провязываю все через три. После этого делаю накид и в это пространство вяжу один столбик с накидом. Вот что у нас получается. После этого делаю одну воздушную петлю и вяжу обычный кластер в следующее пространство. Так выглядит наш первый ряд. После этого мы делаем 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Делаем поворот. Делаем накид и в это отверстие мы вяжем один кластер, то есть три столбика с накидом. После этого делаю одну воздушную петлю и вяжу в следующее пространство кластер. Вот делаю одну воздушную петлю. Так, второй ряд мы уже повернули изделие, и мы продолжаем вязать по 3 столбика с накидом, чередуя с воздушной петлей. Мы с вами встретимся в конце ряда. Я уже в конце ряда и связала последний кластер в это отверстие. И сейчас я делаю одну воздушную петлю, делаю накид и нахожу вот мои первые три столбика с накидом. И вот первая именно петля. Через нее я провязываю один столбик с накидом. После этого делаю три воздушные петли и поворачиваю. Далее делаю накид и вяжу в это отверстие 2 столбика с накидом. Первый, второй. Таким образом, наши первые три воздушные петли заменяют наш столбик с накидом. После этого делаю воздушную петлю и продолжаю согласно рапорту вязать по кластеру, чередуя с воздушной петлей. И мы с вами встретимся уже в конце этого ряда. Я уже подхожу к концу третьего ряда и остановилась я на том, что провязала кластер. Далее делаю одну воздушную петлю, здесь нахожу последнее пространство. В него я вяжу два столбика с накидом. Один, второй. После этого мы находим наши три воздушные петли. Вот первая, вторая и третья. И в третью мы вяжем столбик с накидом. Вот, провязываю крючком через вот эту английскую букву V, то есть петлю. Вот на крючке 3 провязываю. После этого делаю дальше 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. И поворачиваю. Делаю накид и вяжу в это пространство 3 столбика с накидом. продолжаю делать воздушную петлю следующее пространство вязать снова 3 столбика с накидом и так продолжаем чередовать пока не дойдем до конца нашего ряда я уже подхожу к концу моего четвертого ряда провязала кластер воздушную петлю сделала далее делаю накид и вяжу в это пространство 3 столбика с накидом После этого делаю одну воздушную петлю. Вот наш кластер из предыдущего ряда, который состоит из двух столбиков с накидом и вот этой цепочки из трех воздушных петель. И мы должны найти третью воздушную петлю и связать в нее столбик с накидом. Далее делаю 3 воздушные петли и поворачиваю. После поворота вяжу в это пространство 2 столбика с накидом. Далее делаю воздушную петлю и в следующее пространство вяжу уже 3 столбика с накидом. То есть снова продолжаю чередовать наши кластеры. Провязываем так же, как и раньше, и мы с вами встретимся в этом месте. Вот я уже подхожу к концу моего пятого ряда, и сделала я уже кластер. После этого делаю одну воздушную петлю, нахожу следующее пространство, и в нее вяжу два столбика с накидом. После этого третий столбик с накидом я делаю с третьей воздушной петлей. Вот, первая вторая и третья Вот что у нас получается. Раппорт у нас состоит из того, что мы вяжем, чередуя ряд, который заканчивается и начинается с кластера, с тем рядом, который начинается и заканчивается цепочкой из трех воздушных петель. Так вот повторяем и повторяем дальше. Я в итоге связала 11 рядов и сейчас покажу вам сколько это в сантиметрах. Итак, у меня 14 сантиметров. Эта часть у меня 30 сантиметров. Это означает, что охват у меня 60 сантиметров плюс 14 умножить на 2, потому что с одной стороны и с другой, то есть плюс 28 сантиметров. Это в итоге у меня будет 88 сантиметров охват изделия. Это число меня устраивает, но если вы хотите уменьшить или увеличить размер, то советую менять количество рядов. Но останавливайтесь всегда на том ряду, который заканчивается и начинается с кластера. После того, как мы связали необходимое нам количество рядов, у меня это 11, а у вас это может быть другое число, то я перевернула изделие таким образом, чтобы на меня смотрели изнаночные стороны – а лицевые друг на друга. И здесь вот моя последняя петля. Я надела на нее крючок. И сейчас я буду сопоставлять кластер к кластеру. То есть вот первый кластер и угол, он будет с этим соединяться. Так вы можете найти каждому соответствующий кластер. И вот мои первые два кластера, которые друг к другу относятся. Поэтому я буду начинать с этой точки. Итак, вот два кластера, между ними воздушная петля. Именно через нее я буду продевать крючок и забирать рабочую нить. После этого я делаю 3 воздушные петли, нахожу следующее пространство между двумя кластерами, вот, и нахожу воздушную петлю, которая соединяла два кластера, и продеваю крючком. Делаю столбик без накида. После этого снова 3 воздушные петли. Следующее пространство как раз у нас тут просто пространство, а здесь было соединение двух квадратов. Сейчас мы их сопоставляем друг к другу с этой стороны мы продеваем крючок через нашу воздушную петлю. С этой стороны мы находим ту петлю, которая была полустолбиком без накида. Потому что там мы делали воздушную петлю, полустолбик без накида, воздушную петлю. Вот я продела крючком, забираю нить, на крючке у меня два, провязываю через два. Дальше делаю три воздушные петли Тут до конца уже аналогично, просто нахожу воздушные петли между двумя кластерами. Вот у меня две петли. И провязываю таким же способом через два. Вот три воздушные петли. И так провязывайте, пока не дойдете до этой точки, и я вам покажу, как мы будем заканчивать ряд. Я уже подошла к месту, где последние у меня кластеры, связала столбик без накида, вяжу 3 воздушные петли после этого с этой стороны я нахожу первые 3 воздушные петли и прохожу крючком через третью воздушную петлю а здесь я нахожу вот у меня кластер и буду провязывать через воздушную петлю которая идет после кластера провязываю на крючке 2 провязываю через 2 делаю одну воздушную петлю и заканчиваю отрезаю нить вот такое у нас будет соединение с изнаночной стороны, а такое соединение с лицевой. Теперь нам надо связать с левой стороны аналогично тому, что мы связали с правой. В моем случае это 11 рядов чередующихся кластеров. С правой стороны я начинала с этой точки, привязывая кластер и так чередовала до конца. И тоже заканчивала кластером. Но с левой стороны я не буду начинать с этой точки, а буду начинать с этой тоже сделав петлю и потом сразу сюда вязать 3 столбика с накидом. Потом буду чередовать. А в этом моменте я вяжу то же самое, что и вязала здесь. Если вы не помните, то можете пересмотреть видео. А потом дальше я просто чередовала по кластеру в воздушной петле и заканчивала ряд тоже кластером. Итак, я буду здесь вязать 11 рядов и заканчивать, потом соединять изделия в этом моменте буду аналогично тому, что сделала здесь. Вот что у меня получилось на данном этапе. Сейчас мы будем продолжать вязать наш перед, где будет фиксироваться наша шнуровка. Начинать вязание я буду с этой стороны, а именно с этой точки. Начинаем с того, что формируем петлю. Далее берем наш угол и вяжем в это пространство 3 столбика с накидом. Делаем накид и в это пространство. первый столбик, второй, третий. Далее делаю воздушную петлю и вяжу кластер. После кластера делаю воздушную петлю и так продолжаю вязать согласно паттерну по кластеру, между ними чередуя воздушной петлей. Мы с вами встретимся в этой точке. Вот я уже дошла до этой точки, где у нас соединение двух квадратов. Здесь я провязала кластер, сделала воздушную петлю. Вяжу в это пространство один столбик с накидом. После этого делаю накид, продеваю крючком, достаю рабочую нить. На крючке у меня 3, я провязываю через 2 и не довязываю дальше. Делаю накид, нахожу следующее пространство следующего квадрата – и вот продеваю через нее, достаю, провязываю через 2. Теперь на крючке у меня 3 и достаю и провязываю все через 3. Делаю накид и просто провязываю столбик с накидом. Все, после этого делаю воздушную петлю и вяжу кластер как обычно. Потом делаю воздушную петлю и так самостоятельно вяжем по кластеру, чередуя воздушной петлей в этих местах, пока мы не дойдем до этой точки, то есть конец второго квадрата. Так я провязала ряд из чередующихся кластеров и воздушных петель и дошла до конца второго квадрата. Остановилась я на том, что связала я кластер, после этого я делаю одну воздушную петлю, нахожу это пространство нашего второго квадрата – и вяжу туда столбик с накидом. После этого делаю 4 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. Поворачиваю, делаю накид, пропускаю это пространство и вяжу в следующее 3 столбика с накидом. Один, второй, третий. После этого уже делаю воздушную петлю и вяжу в следующую тоже 3 столбика с накидом. Итак, мы вяжем до конца ряда, чередуя тремя столбиками с накидом и воздушной петлей Вот провязываем в каждое пространство по кластеру. Мы встретимся с вами в конце ряда. Я уже подхожу к концу моего второго ряда. Так я связала кластер, сделала воздушную петлю и вот у меня последнее пространство. В него я вяжу кластер. После этого делаю одну воздушную петлю, нахожу вот кластер из предыдущего ряда, первый столбик с накидом, вот он. Накид делаю и вяжу в него столбик с накидом. После этого делаю 3 воздушные петли. Поворачиваем Далее в это пространство мы вяжем два столбика с накидом. И далее воздушная петля и будем чередовать кластер с воздушными петлями. Вот снова кластер, потом воздушная петля. Так вяжем до конца и мы с вами встретимся в конце этого третьего ряда. Вот мы приближаемся к концу третьего ряда. Я провязала кластер, сделала воздушную петлю, далее делаю накид, в это пространство вяжу кластер. После этого делаю воздушную петлю и нахожу цепочку, которая состоит из четырех воздушных петель. Вот первая, вторая, третья, четвертая. В четвертую я буду вязать столбик с накидом. После этого делаю воздушную петлю и на этом заканчиваем. Вот что у нас получилось. После того, как мы связали три ряда с левой стороны, то приступаем вязать с правой стороны симметрично тому, что мы связали здесь. Но начинать мы будем с этой точки, в отличие от того, что мы начинали здесь, в этом углу. Вот у меня подготовленная петля и вот пространство второго квадрата. И вязать в него я буду один столбик с накидом. После этого делаю одну воздушную петлю и вяжу в следующее пространство кластер. После этого мы продолжаем чередовать кластер с воздушной петлей и довязывать до конца. И так вязать три ряда симметрично тому, что мы сделали с предыдущей стороной. Итак, вот что у меня получилось. Первый ряд я закончила тем, что провязала кластер в это пространство. Далее я сделала 3 воздушных петель и начала второй ряд. А третий ряд я закончила снова кластером, и вот у меня хвостик, показывающий конец. В качестве ориентира я использовала эту сторону для сравнения. Рекомендую вам посчитать количество кластеров третьего ряда с двух сторон и их расположение, и они должны быть абсолютно одинаковыми и симметричными. Сейчас мы приступим к обработке края, и начинать мы будем с этой стороны, а именно с этого угла. Я заранее подготовила петлю. Сейчас мы видим перед нами кластер, и крючком мы должны продеть через первую петлю надеваю петлю на крючок и продеваю. После этого делаю одну воздушную петлю. Теперь мы должны провязать столбики без накида в каждую из петель. Начинать мы будем именно с первой, там где мы продевали крючок. Вот один столбик без накида, второй, третий. Итак, мы подошли к воздушной петле. В нее мы тоже вяжем столбик без накида, и обратите внимание, мы вяжем именно в петлю, а не в пространство. Таким образом. Итак, продолжаем вязать столбики без накида. Вот что у нас должно получиться. Так продолжаем вязать самостоятельно столбики без накида в каждую из петель, и мы с вами встретимся в этой точке. Вот такая у нас пока что получается аккуратная обработка края. Я уже связала столбики без накида над последним кластером, и сейчас мы подходим к этой зоне. Короткий кончик мы будем прятать вместе в процессе вязания, поэтому не переживайте. Сейчас я вяжу в это пространство 4 столбика без накида. Теперь подходим к следующему пространству. Вот короткий кончик, прячем сразу же сзади и вяжем в это пространство 4 столбика без накида. Следующее пространство вяжем 3 столбика без накида. Далее я уже подхожу к пространству, которое является парным кластером. Здесь воздушные петли. В это пространство я вяжу один столбик без накида. Далее мы уже подходим к этому квадрату, где у нас есть парный кластер, и вяжу в эту петлю столбик без накида. Начиная с этого момента я продолжаю вязать просто по одному столбику без накида в каждую петлю. Мы с вами встретимся в этом месте, это в конце квадрата, на линии соединения между двумя квадратами. Я уже провязала столбики без накида и дошла до того момента, где мы будем вместе провязывать, а именно место соединения двух квадратов. На тремя столбиками с накидом я уже провязала 3 столбика без накида. И вот подхожу я к этому пространству, в него я буду вязать один столбик без накида. Теперь мы находимся на линии соединения двух квадратов. Если растянуть, мы можем увидеть маленькое это отверстие. И именно в него мы будем сейчас вязать полустолбик с накидом. Делаю накид, продеваю крючком. На крючке у меня 3, провязываю сразу через 3. Теперь мы перешли к следующему квадрату и находим снова пространство парного кластера. В него мы вяжем столбик без накида. И все, начиная с этого момента у нас просто идет кластер, и над каждой петлей мы просто вяжем по петельно по одному столбику без накида. А над воздушной петлей мы тоже вяжем один столбик без накида. Вот что у нас получается. Вы наверняка уже заметили, что на линии соединения двух квадратов у нас формируется такая линия изгиба а благодаря провязыванию полустолбика с накидом в линии соединения двух квадратов делают нашу обработку края более ровной и аккуратной. Итак, начиная с этой точки, продолжайте самостоятельно вязать по петель на столбике без накида, за исключением мест соединения между квадратами, там где у нас линии изгиба, в них мы провязываем то, что я вам показала в этом случае, то есть в отверстие провязываем полустолбик с накидом. Итак, провязывайте по этой траектории, которую я показываю крючком сейчас, и мы с вами встретимся в этой точке. Итак, я уже провязала обработку края до этого момента, и сейчас мы будем продолжать вместе вязать. Передо мной кластер, и сейчас я буду довязывать столбики без накида. Так я связала последний столбик без накида. После этого делаем 3 воздушные петли. Немного поворачиваем и начинаем вязать кластер в это пространство. Делаю накид. Короткий кончик я буду прятать во время вязания. После связанного кластера делаем воздушную петлю и чередуем снова дальше делаем кластер в это пространство. Далее делаю воздушную петлю. Так мы продолжаем вязать самостоятельно, чередуя кластер с воздушной петлей, пока мы не дойдем до этой точки. Так я провязала ряд из чередующихся кластеров с воздушными петлями, просто провязывав каждое пространство, и дошла до той точки, где мы будем продолжать вместе вязать. Я остановилась на том, что провязала кластер и сделала воздушную петлю. Нахожу следующее пространство и вяжу в него тоже 3 столбика с накидом. После этого делаю одну воздушную петлю. Тут мы подходим к месту, где соединяется наш квадрат. Мы делаем накид и будем провязывать сюда один столбик с накидом. После этого делаем накид и находим пространство, которое соединяет квадрат. Вот оно. В него мы продеваем крючком, достаем петлю. На крючке у нас три, провязываем через один потом провязываем через 2, затем через 2. Далее делаем накид и находим уже пространство вот это парного кластера и провязываем в него один столбик с накидом. Далее делаю воздушную петлю и вяжу обычный кластер. Итак, вот что получается у нас вместе соединения с квадратом. Далее продолжаем вязать по кластеру, чередуясь воздушной петлей – а в местах соединения с квадратом мы вяжем то, что сделали здесь. То есть один столбик с накидом в это пространство, а потом в месте соединения между двумя квадратами мы вяжем, провязывая через одну петлю, потом через две, а потом через две. Далее мы уже подходим к зоне следующего квадрата и находим его пространство между двумя кластерами и туда вяжем один столбик с накидом. Итак, продолжайте вязать до конца, и мы с вами встретимся уже в этой точке в конце нашего ряда. Мы же приближаемся к финишной прямой, и давайте вместе завершим этот ряд. Остановилась я на том, что связала кластер и воздушную петлю. Далее я делаю накид и вяжу в это пространство 3 столбика с накидом. И это будет наш последний кластер. После этого делаю 3 воздушные петли. Раз, два, три. Нахожу наш первый столбик без накида и продеваю через него крючком и провязываю полустолбик без накида для завершения ряда. После этого делаю одну воздушную петлю и отрезаю нить. Вуаля! Такая красота у нас получилась. Теперь мы приступаем к обработке края проймы рукавов. В зоне подмышек мы будем вязать чередованием кластеров и воздушной петли. Начиная с этого момента мы будем вязать, чередуя столбиками без накида. А в местах соединения между квадратами мы вяжем полустолбик с накидом. Так, начинаем с формирования петли. Начинать я буду с этого пространства. Делаю накид и вяжу в него три столбика с накидом. После этого делаю воздушную петлю и вяжу в следующее пространство 3 столбика с накидом. наши связанные два кластера. И сейчас мы уже подходим к зоне плеча, где мы будем вязать по петельно столбиками без накида. После связанного кластера мы делаем одну воздушную петлю. Далее мы подходим к квадрату и видим два кластера, между которыми есть воздушная петля. И именно в эту воздушную петлю мы вяжем столбик без накида. Далее по петельно вяжем по одному столбику без накида. Обратите внимание, что мы вяжем столбики без накида и в воздушную петлю. Не в пространство, а по петельно. Вот что у нас получается. Итак, я уже подхожу к линии соединения квадратов. Здесь было связан полустолбик без накида, и в него я провяжу полустолбик с накидом. Далее продолжаю вязать по петель на столбик без накида. Итак, продолжаем самостоятельно вязать столбики без накида по петельно, за исключением тех мест соединения квадратов, где мы вяжем полустолбик с накидом. И мы с вами встретимся в этой зоне, где мы будем переходить к вязанию кластеров. Перед нами вид жилета со спины. Я уже провязала ряды из столбиков без накида и подхожу к той зоне, где буду вязать кластеры. В этом углу мы видим, что от него отходят два кластера. От этого кластера дальше идет воздушная петля. И именно в нее мы будем вязать последний столбик без накида. Так вот это именно та воздушная петля, которая соединяет два кластера, в нее я вяжу столбик без накида. После этого делаю одну воздушную петлю. Подхожу к зонам чередующихся кластеров и нахожу первое отверстие. В него я вяжу свой первый кластер. делаю воздушную петлю. Таким у нас получается наш угол. Далее мы вяжем, чередуя кластер с воздушной петлей, пока не дойдем до конца нашего ряда. Я уже подошла к концу ряда, провязала кластер, сделала воздушную петлю и теперь вяжу полустолбик без накида в первую петлю. Далее делаю одну воздушную петлю. Отрезаю нить, достаю крючок и затягиваю. Вот что у нас получается. После обработки края проймы рукавов с этой стороны, мы делаем симметрично с обратной стороны. Так мы приступаем к вязанию нашего шнура. Для этого я буду использовать две нити серого цвета. Начинаю я с формирования петли. После этого мы будем делать цепочку из воздушных петель. Продеваю крючком, продеваю. Такие у нас косички получаются. Итак, продолжаем вязать цепочку из воздушных петель до той длины, которая нам потребуется. На экране я укажу, сколько в итоге я провязала сантиметров. Итак, я связала до нужной мне длины цепочку из воздушных петель и для завершения я делаю последнюю воздушную петлю и отрезаю нить. Достаю и затягиваю. Из оставшихся кончиков на двух концах я буду делать двойные узлы и потом отрезать нитку. такие у меня кончики шнуров получились. К этому моменту я советую уже попрятать все ваши нитки. И сейчас мы будем делать шнуровку. И вот наше изделие готово. Я вас поздравляю с готовым жилетом. Если вам понравилось вязание с бабушкиными квадратами, то нажмите сюда. В этом видео я показываю, как связать бабушкин квадрат с объемным цветочным мотивом, как в Пинтересте. А в этом видео я показываю, как связать сумку из этих бабушкиных квадратов. До следующего мастер-класса. Пока!